しもし Hi guys! Welcome back to my channel, Naos Black. Uh, hello, my dear friends and enemies or frenemies for short. Dito naman po ako ngayon sa pagpapa... Actually, um, um, I bought 10 kilos of rice, newly harvest rice sa uh, kasama ko sa work. Then, uh, koshikar yun. Ibig sabihin ko, shikari yung pinakamasarap na bigas sa Japan. Actually, mas famous na masarap talagang bigas sa uh, Japan is yung koshikari from Niigata. Eh, wala man ako sa Niigata. Pero meron din dito sa amin ang ah, koshikari din siya. Kaya, talaga masarap talaga pag bagong ani. Kaya mapapapa-ani rice na naman tayo. Ngayon, eh, waiting pa lang ako sa pagpapaputi ng aking bigas dahil may nauna pa sa aking dalawang sasakyan ng mga lolo. Kaya for the meantime, uh, ah, vlog-vlog muna ako dito. Magkukwento-kwento muna ako. Tapos pagkaalis na nila, tsaka na yung turn ko, and then, um, mm, papakita ko sa inyo kung paano siya papuputiin. mabigas pag ano pa siya. Tapos, mhm. yan. Ganyan ko siya. Tapos, paandarin ko na. Ah. Dito mamimili. Nalagay ko rin yung hakyanis. Yan na siya. May pa... Putsu. mm, may choices po siya. Yung pinakamaputi, o yung katamtaman lang, at yung medyo hindi. Dito natin sa sa katamtama. Ganda na. Tapos ayan. Ipunin ko muna. damagpinig ang boses ko, alam mo, pagganyan ang ilaw niya, kumigiling, kumigiling, giling, giling, giling, ano. Hindi na siya matakot. Napakan ko yan, napakan ko yan, guys. Tapos, yan. Wala, Yan, tapos na. Tatapon. Ngayon, wala pa siya akong tagahawa, kaya paano ba? Moshi Moshi? na. Time to go home. At nag-uulan-ulan na. Moshi Moshi?